ассалаумағалейкум қазақ елі мынау қытай визасына қарсы бір ауыз пікіріңіз деген екен ә, мен қытай визасына түбегейлі қарсымын қарсы болатын себебім ә, қытайдан қазақстанға кіргеннен ешқандай пайда жоқ қазаққа келетін ешқандай тек қана зиян бар ә, ең бірінші зиянды нәрсесі тарихқа қарайтын болсақ қытай өзге мемлекеттерді іштен отарлаудың саясатын ұстанатын мемлекет оған дәлел индонезия малайзия кешегі тәжікстан олар ақшалай қаржы құю арқылы былайша айтқанда инвестиция жасау арқылы қарызға батыру бар амалдары сонымен өзінің жерінің территориясын көбейту екіншіден біздің билікке ешқандай сенім жоқ қазір турист есебінде келіп жатқан адамдардың қаншасы кіріп жатыр қаншасы шығып жатыр оның барлығын ә, бақылайтын бізде ешқандай органдар жоқ олар жұмыс істемейді барлығы жемқорлыққа белшеден батқан қазақстанның азаматтығын беруі әбден мүмкін олардағы адам санының көптігіне қарайтын болсақ ол бір екіншіден бізде өнеркәсіптің ешқайсысы дамымағандықтан қытайдың келіп бізге өнеркәсіп ашып жатыр деген әңгімесі арқылы қазақстанның жеріне мыңдап кіру даже миллиондап кіруі де ғажап емес ә, қазірдің өзінде құмкөл мұнай бар ақтөбе мұнай ә, бізде жеткілікті ә, кешегі мынау күршім ауданында шығыс қазақстан облысындағы маралды ауылында олардың да жан тыңдауға болады себебі ол жерде де ә, экологиялық жағдайы қарастырылмаған ешқандай сол себепті мен түбегейлі қарсымын егер билік осы визаға рұқсат беріп қол қойылатын болса мен шамамның жеткенінше қолдаушыларды шақырып алаңга чыгатынымды эскертем Thank you.